Вот, друзья, чтобы показать вам, какая прозрачная вода, я решил заснять вот этот момент. Вот посмотрите, как плавают тут рыбки мирно. Вода прозрачная. Никто никого не боится, никто никому не мешает. Все хорошо. Ну, приезжайте в Монтанехос и увидите Такие красоты здесь. Надо ехать и смотреть.